сөздерген айтып салыңыздар жиырма бес 25 иә бүгін жиырма басталды да бүгін міне 25-ші қаңтар 2023 жыл біздерді мына бір э, журналистер шақырып былтырғы қаңтардың қаңтар оқиғасы бойынша бір екі сұрақтар қойып э, біздерден сұхбат алғысы келген мына айналаның бәрін жаңағы полициялар қаптап кетті ана кісілер ана жақта жаңағы интервью алып жатыр біздің жігіттер мына жақта келіп тұр ал қарап ал амандасып қойыңыздар ассалаумағалейкум ал бәріңізді сұрайын ура қазақстан иә міне бүгін жиырма бесінші қаңтар екі мың жиырма үшінші жылы міне мыналарды түсіріп алшы міне иә. міне қарашы міне мына жер жаңағы полицейский бар прямой прямой эфирді көрсе өйстіп бытырайды міне жерінен жан жағымыздан мен де сұхбат беріп жатқанда келіп екеуі келіп ескертіп жатады не талап қойып жатсыздар талап емес сұхбат беріп жатырық десек талаптарыңыз не дейді талап емес сұхбат беріп жатырық мынау журналистерге десек машинасына отырады қазір жаңағы мына жақтан екі үшеуі жүр өйстіп үш белсендінің басына қосылып ақиқатты айтайын десе мыналар қысым көрсетіп жан жағымыздан шөбердей жайлап кетеді міне прямо эфирді көріп барлығы бытырап иә прямой эфир десе қашады ал не айтасыздар бір бір бір сөз айта салыңыздар ассалаумағалейкум қазақ елі міне бізде міне демалатын ауа да жан жағымызда міне қайда барсақ та артымыздан қудалап аңдып сондықтан бізде жаңа қазақстан жоқ билік ауыспа жаңа қазақстан болмайды қазір бізде қайғылы қазақстан қазақстан өте бізде орысша айтқанда принудительный қазақстан мына жаңа қазақстанда жақында алаңға келіп ауа жұртсаңыздар пәленбай айыппұл төлейсіз деген заң шығып жатса оған таң қалмаңыздар міне ақиқаты осы алаңға келіп ақиқат бір бір сөз айтып жіберіңіздер сау қазақ елі енді мына көріп жатқандай міне бір журналистермен сұхбат беріп сұхбат айтамыз деп келген құлағып міне қаптап кетті жан жақтың бәрі то полициясы то күш әріптері қуалап жатыр мына жерден сол біздің жаңа қазақстанымыз осындай енді ары қарай қалай болатынын өздеріңіз көріп жатсыздар естіп жатсыздар мына енді жақсылыққа апармайды пока мына назарбаев тоқаевтың жүйесін өзгертпей бізде бұдан да қиындай береді қиындай береді өмір жақсылап ойланыңыздар самохан алейкум аты жөндерін айтып кетесіз ол мына жүйені өзгертпей бәрі ештеңе болмайды бір алладан сұрау керек осы қоғамымызға осындай сауатты жігіттер берсін аллаға бізге ілімді білімді жастар берсін дұрыс осындай жастарымыз көп ғалымдар көп болсын арамызда намысты деңізші түсіндіңдер ма аман болыңдар айналайын бол аман болыңдар аман болыңыз енді не деп жатыр емес мына журналистерге енді иә жұмыс істеп келе жатқаннан кейін қазақстанда иә мына өздеріңіз білесіздер ғой ана совершенно адамдар ғой динара бенебаева машинасын өртеп кетті ана бір блогердің есігін машинамен кірелеп кетті бұл қазақстан қазақстан емес северный корея құдай сақтасын сол қазақ елі біз осы э, осы жерге жиналып қалып едік осы сұхбат қаңтар айының болғанына несін айтайық деп едік бірақ та оған уақыт бермей жатыр жөндеп мыналар үш әріптер де жүр полиция да жүр осы жерде тетушкалар да жүр иә ешқандай ешқандай өзгеріс жоқ жаңа қазақстан дейді анау дейді шынында да барлығы ол біз әлі қазақстан барлығы осы бір орында тоқтап қалды сол қалай болды назарбаев кезінде солай да болып жатыр біз қай жаққа жүрсек біздің артымыздан аңдиды осы полициялар сондықтан ешқандай бостандық та жоқ тәуелсіздік жоқ адамдардың осылай жүрміз енді енді не істеу керек осы жүйе кетпе, кетпесе ештеңке болмайды деп ойлаймын жастар болса тезірек осы барлығын өзгертсе жақсы болушы еді соны айтайын дегенмін жақсы жақсы сонда журналистердің өзін журналистердің өзін қыспақтап тұр ғой бұл жерде просто бір жылда не болды деп сұрады сосын жаңағы көрдің ба енді ар жақта тұр қара куртканың барлығы құзғындар өлекшеге жиналған сияқты прямой эфирден қашады бәрі иә прямой эфирде қашып кетті бәрі әйтпесе қасымызда тұрған енді жақсылық болсын енді былтыр қаңтарда қаншама халықтың қаны аққан жер бұл площадь деген алаң бәрі жақсы болсын енді енді сол журналистердің өздерін жаңағы полициялар келіп не айтып жатыр не сұрап жатырсыңдар деп жатыр енді ол э, жиырма жиырма екінші екі мың жиырма екінші болған қаңтар көтерілісіне оның әлі баға берілген жоқ ол айтылады да оны ешкім жауып тастай алмайды айтылады қаншама адамдар қайтыс болды сол жерде қанша адамдар инвалид болды қанша адамдар қазір неде отыр түрмеде отыр баға берілу керек бұған кім кінәлі не үшін енді алла сәтін салсын бәрі дұрыс болсын жаңа қазақстан жаңа қазақстандай әдемі болсын демократиялық болсын ал жақсы прямой эфирді өшіремін жаңа аналар полициялар қаптап кеткенде қосып алғанбыз ғой телевизорға ой прямой эфирді жақсы сау болыңыздар жақсылықта кездесейік